Alamak, dulu macam hang kebun. Sekarang dah macam waria pula. Eh, hey, apa khabar kawan-kawan semua? Hari ni eh, aku nak kongsilah dengan korang, korang semua ni. Ah, dua bilah pisau yang digunakan untuk memburu. Ya, yang ini mini tayau dan yang ini pula timber wolf. Kedua-dua ah, bilah pisau ni dibuat oleh Worktar Gear khas untuk menyiat kulit dan daging lah ataupun skinning ya. Ah, sarung bila pisau mini tail ni diperbuat dengan kydex menggunakan taco style design atau lipat macam lempeng <laughs> ha. mempunyai ketebalan 0.08 ah, bersama dengan ballistic nylon custom belt loop kan jadi dia punya lock dan blade retentionnya kan sangatlah positif dan rapi ya yeah. dan berat keseluruhannya blade dengan uh, dia punya sarung ni 240 gram. Dan bagi timber pula, sarung bila pisau ni diperbuat daripada kulit. Ha, setahu saya inilah kali pertama work tough gear menggunakan kulit ya, bagi sarung bila pisau mereka. Awak tengok jahitan yang ada pada ganjal ataupun welt yang tebal tu. Tengok tu. Eh, kita dapat lihat betapa tinggi ya mutu sarung kulit hasil kerja tangan uh, mereka ya kulit mudah diurut untuk mengikut bentuk uh, bila pisau dan gelung ataupun dangler ya yang datang dengan sarung ya buat pisau ni mudahlah kita untuk gantung pada leher ya ataupun tali pinggang secara berjuntayan. <laughs> ya dan berat keseluruhannya okey 300 gram ya blade dengan dia punya sarung okey mereka bentuk uh, mini tayar ni menggunakan tank yang penuh dan berkerangka jadi mata bilah pisau menggunakan trailing point design uh, dengan panjangnya uh, 4 inci ketebalannya 3 mm dan gagangnya 5 inci eh, dengan pelapik ataupun liners yang warna merah eh, tulang belakang bilah pisau ni uh, ah, diasah dengan 90 darjah ya jadi bolehlah kita kerik dia okey untuk mengerik batang api dengan batang api ya uh, ah, mini tayar mudah dikendali ya dengan berbagai cara untuk kita memotong uh, menghiris dan mencongkil apa-apa sajalah ya Uh, gagang pisau uh, dibuat dengan material G10 ya, dan dibentuk dengan mesin 3D eh, mengikut bentuk uh, tapak tangan. Eh. Ini memberikan keselesaan lah, eh, pada kita pengguna. Ya, berat pisau 198 gram. Bagi timbal Timberwolf pula, uh, reka bentuknya dan dimensinya ya, semua sama seperti mini tayar. Cuma bezanya ya, pada mata bilang pisau ni, dia menggunakan drop point design ya, dengan panjangnya bilah tiga setengah inci. Jadi awak akan rasalah eh, timber roof ni agak ringan sedikit ya. Okey, jadi kedua-dua bila pisau ni uh, dia menggunakan asahan saber grind dengan mata convex ya. Sama lah seperti mini tile ya, timber roof uh, sedap pada dalam tangan kita lah eh, untuk kerja-kerja persiapan makanan ya untuk kerja-kerja, untuk siapkan uh, unggun api ya, dan ukiran dan sebagainya. Kemasan bila timber roof menggunakan splatter design ya, dengan tulang belakang 90 darjah yang sama seperti uh, ya, mini tayar. Ya, jadi senang untuk kita mengerik batu api ya. Dan gagangnya mempunyai lubang busur gerudi ataupun bore drill divot. Uh, ah, ini untuk digalas jadi membuat ah, abu api dengan mudah lah. Ya. Uh, berat pisau 100, 90 gram. Uh, untuk perbandingan uh, ni dengan apa yang saya ada lah eh, saya pun tak ada banyak pisau ni namanya BK18 ya dari Keba uh, dia menggunakan sarung silikon dan gagang ultramid ya bila pisaunya panjangnya 4.5 inci dan berat uh, bila pisau ni 204 gram ya uh, besi yang digunakan adalah 1095 Crowvent besi yang sangat ampuh ya seperti SK85 yang dirawat haba ataupun heat treat uh, ke tahap 56 ke uh, 58 HRC ya dan ditempa dua kali ganda ya ini semua untuk memastikan ya mata bilau pisau tidak mudah sumbing ataupun bergulunglah semasa kita memotong daging tulang ataupun bone in uh, meat ya bagaimana kawan-kawan sudah buat pilihan uh, letakkan komen di bawah ya Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.